<laughs> Поспорим, что я попаду в их базу отсюда. <laughs> Поработай над собой, а потом найди меня. Проверь себя. Мое путешествие только началось. Дай мне серьезные испытания. Попробуй меня остановить. <laughs> А, а, а,